merupakan seni tutur warisan budaya tak benda suku Ngaju yang menyampaikan pesan-pesan moral kehidupan di tanah Borneo, bumi Istanbul Inilah kesenian Karungun. Selamat menyaksikan. Lima, empat, tiga, dua, satu.